merah jingga longing. Hijau. ungu merah muda merah, Kucing Jingga Kelinci Kuning Domba Hijau Ayam jantan Biru Anjing Ungu merah kuda jingga domba kuning sapi Hijau Anjing Biru Kucing Ungu Kelinci merah muda babi Juninho. Rijal. merah muda kucing jingga kelinci kuning domba hijau ayam jantan biru anjing ungu kuda merah kuda jingga domba kuning sapi hijau anjing biru kucing ungu kelinci merah muda babi